Jorma Tapio Laakso. Niin. Sinunkin voi luonnehtia eduskunnan kirjaston vakioasiakkaaksi. Miten pitkään olet käyttänyt eduskunnan kirjastoa? Joo, kyllä varmaan ainakin, ainakin vuosikymmenet. Mä luulen, että kortti on tullut hankittua jo sitä ennenkin. Että tuota, mutta mutta niin kuin suhko ahkerana käyttäjänä niin on varmaan vuosikymmenen verran ollut en viime vuosituhannen puolella, mutta tämän vuosituhannen puolella aika ahkeasti. Sä et ehkä ole tämmöinen tyypillinen eduskunnan kirjaston asiakas, joka, joka niin kuin lainaa meidän kokoelmista kirjoja, ja, vaan sulla, sulla on niin kuin vähän erityyppinen tämä käyttäjäprofiili, sanotaanko näin? Niin, en tiedä kyllä. Mä lainaankin jatkuvasti. Mä kyllä lainassakin muutamia opuksia ja sitten kun seuraa lainsäädäntöä niin kuin journalistina, niin, tota, niin tota, sitä tietysti katsoo sekä päättäjältä että sitten joskus jotain, ihan saattaa paperiselta, paperiseltakin versiolta katsoa. Voiko sinä luonnehtia tämmöiseksi niin internet tyyppiseksi käyttäjäksi, että, että se, se, on tavallaan tämä kirjasto on niin kuin sinulle vähän niin kuin työpaikka myös? Että... Kyllä joo, joo, toi on kyllä aika hyvä määritelmä, että, tota, että tota, no, niin, mähän käyn täällä sanotaan nyt silleen, että jos tämä on kuutena päivänä viikossa auki, niin mä käyn varmaan kolmena päivänä, päivänä mutta usein ne saattaa olla nopeita käväsyjä joidenkin tilanteen kun on journalistinen, niin on erilaisissa tilante- tilanteissa joudun olemaan täällä keskustassa, niin tota, sit siihen väliin jää tunnin tai kahden tunnin taukoja, niin silloin on kiva käydä, kävästä tuossa rauhallisessa paikassa ja tota, käyttää hyödyksi sitä aikaa, mitä, mitä tota, noin, niin, mikä siinä, siinä jää siinä välissä tuleva johtaja sanoi, että, että niin kuin he aikoo panostaa siellä just tämmöiseen, että, että siellä voi niin kuin työskennellä ja voi tulla niin kuin tekemään työtä. Että varmaan tämmöinen, niin kuin, joo, joo, tämä on niin kuin tätä nykyaikaa. Joo, että... joo. Olin paikalla peruskirjoja muuraamassa ja kuulin nämä, <laughs> nämä hienot lauseet siellä. Että, että, kyllä, kyllä joo. Varmasti tulee siihen, siihen vuonna 18 sitten tutustuttua myöskin, myöskin nopeasti. Että, ja kyllähän mä nytkin käytän hyvin paljon, hyvin paljon myös kirjaston, esimerkiksi Rikarikanun kirjastoa ja, ja tota, Pasilan pääkirjastoa. Ja eilen kävin sitä paitsi myöskin ulkoapäin tutustumassa Töölön kirjastoon, joka aukeaa elokuussa. Että tota, <laughs> kävin ottamassa valokuvia joka puolelta. Että, että hieno kirjasto siellä on remontin jälkeen avautumassa elokuussa. Olisiko sulla mitään kehittämisideoita eduskunnan kirjaston suhteen? Mitä sä toivoisit eduskunnan kirjastolta? No tuota, mulla kun on tällaisia <clears throat> nopeita nämä visiitit usein täällä, niin tota, toivoisi tietenkin, että tämä internet toimisi vähän <laughs> varmemmin ja, ja nopeammin ja, ja tota, tavallaan niin kuin kaikilla päätteillä samalla tavalla. Että tota, täällä tuntuu olevan sille, tämä on erittäin rauhallinen ja, ja mukava, mukava paikka. Että, tota, noin, niin, ainakaan en, minä en to, asiakkaana toivoisi, tämmöisen asiakkaan en toivoisi, että tänne tulisi selvästi paljon enemmän asiakkaita. <laughs> Vaikka tietysti kirjastot tietysti toivoo, että sen, sen resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin, mutta tota, täällä on, täällä on just tämmöinen perinteinen kirjaston rauha, joka on minusta hienoa.